はい、はい、焼き鳥何がね本さんもおすすめで全然。 でございます、ありがとうございますじゃあどうもねお疲れ様です、よろしくお願いします 早くなくてよかったよね、うんうん、全部でいくらかかるんですかやっぱり60万のまあまあパンまあいろんなあったんですけどねまあ順調でうんそうねパン私も3か月ほぼもう2か月半でえなんだいや4か月いやいや3 ちょうど3ヶ月、今回は3年あ3年住んでました、ってことは3年になったら行った来でも自由に自由にできるね、うん、あそうだねビザ取ってるからねバンだから、うん、おはいお とねこんな長くの初めていうんうんうんどどうだったんですかいやどうだ楽しかったけど最初ほら <laughs> ロハンちゃんがね他のことで分かるようになったじゃん、うんうん、すごいなと思ったよ <laughs> まあ行った後は 寂しくなるんだ寂しくなるんですかなるでしょうやっぱり急にうんレモンサワーおかわりとああ <laughs> 早いねピ PS が大丈夫いや合わせますよ今日はいいよ <laughs> はい これ。今取れば。もうあったかいうちに。どう？美味しい。美味しい。ああやっぱ日本は鳥ですね。 <laughs> 今回神戸来るんですか本当に。どうしますか？でもちょうど来る時お父さんあれなんですよ。私の誕生日ね。 そうかそうそうだから、まあ、そんななんか無理して私あんまサプライズ好きじゃないからああそうかそうか父さんあの私は何点ですか100点何点で何かそうやってんやってんよ、えー、もう本当どうどうでしたか最初外人のいやそういうのそういう考えはないのよ割と全然大丈夫でしたっけもちろん大丈夫、はいおいほまあ、もうちょっとありがとうございます遊びに入きます暑いから はいはいはい。とも仲良くやってるだし、なるほど、無難かな。いけるね、大丈夫かよ。だってこういう縁あんまないじゃないですか。ああ、なんかもう、たまにうるさいしね。もう、一もあ、うん、すいません。はい。これ、おかわり。おかわり、ありがとうございます。飲まないとこの飲もうっ 大丈夫かと思うけど、まあ、ここで倒れたらねお父さんいるから、ね、ダメだ倒れちゃダメよく言うよこれいいあ全然もちろんもちろん、はい、お父さんのお金だからいやいや <laughs> 日本来るために株も頑張ったけどですけど、うんこの間負けたから <laughs> お父さんもね、うん、そうそうお父さんいくらだったっけ百二十万円1 2うん いいね美味しい、うん、ねほんと酒飲みになってんじゃないでもねカントラなんか見てるとやっぱりこういうんじゃなくてストレートで、はい、しっかりとああれかっこいいと思う日本人会みたいにお父さんが一番好きな酒は何ですかお酒は嫌いなのよ 好きな酒ってないの本当嫌いなお酒はよく言いますね本当に美味しいと思ったことないね今日は美味しいねお酒が、うん、いいから無理無理 すませんごぼう嫌いじゃないと思うんだよねあいいですねでしょ、うん、なブサ山のクッパンみたい <laughs> ねブサンは韓国で一番好きな食べ物は何だカルビだねカルビ骨付きカルビは食べたあとあのー、寒気たんかなこれゆか絶対好きそう俺戦術じゃなくて戦略ああ。 でも美味しい、いや今日はやっぱお父さんと酒飲むから美味しいねいいかやっぱり二十五まで待つかプレゼントさお父さんもでも次三月だからねうんそれは倍返しだろう株で儲かんなきゃ株で損してるからね 二人ともねいや最後にラスベガス行きますかおいいね二人で金全部行きたい行もう二回でいいねいいねそうあそこは絶対もう一回行ってみたいそれ何年前ですか三十三十年もないんじゃないですかお父さいつ <laughs> の話ですかだってそこそうだろうはいなんか素晴らしく良くなってて自分が行った時は僕らがバーって時代に行ってるからさそれを行くのはどんどんどんどん近代化なったけどその前はさやっぱりだって まあ今あるかどうかロットホテルのでお食べた最後はいはいはい、ああ美味しかったお撮ってたのいや撮ってないおだろうなんで撮ってんだこうちょっとさいや見て遅かったな <laughs> ああちょっとあなんだおいおい頼むよ 이제 들었어. 지신나요. 나도. 열번 쳤으러 와서 했었대. 아. う i n ああ、よかった。わあ、お父さんうまい。うまいうまいうまい。お父さん。 <laughs> いい勝負でした。ありがとうございます。

average teenage dog. One who looks like on the outside But she just has it all.